Assalomu alaykum do'stlar. Siz English Club kanalidasiz. Bugun dialog darsligimizni ikkinchi qismidamiz. Agar siz birinchi qismini ko'rmagan bo'lsangiz, ekraningizni yuqori, adashmasam o'ng tarafida chiqqan yozuvga bosib, birinchi qismini ham ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, videoni davom ettirishingizdan oldin bir muhim eslatma. Agar siz kanalga qo'shilmagan bo'lsangiz, podpisatsiya, ya'ni qo'shilish tugmasini albatta bosing va mana bu qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib, все ya'ni hammasi so'zini tanlab qo'yish esingizdan chiqmasin. Chunki agar siz buni tanlab qo'ysangiz, meni yangi videolarimni siz qidirib o'tirishingiz shart emas, ya'ni poisk berib qidirmaysiz. Meni videom chiqishi bilan, ya'ni yangi video chiqdimi, siz albatta xabar olasiz, ya'ni sizga xabar boradi. Xo'p, bugun hmm, informal greetings and farewells, uh, ya'ni norasmiy salomlashish va xayrlashish mavzusini o'tamiz. O'tgan safargi e, birinchi video, birinchi dialog darsligimiz, demak, formal, formal greetings haqida edi. Ya rasmiy, ya'ni hurmat, e, ya'ni rasmiy holatlarda salomlashishga. E, endi bu informal greetings and farewells, ya'ni norasmiy do'stlar, yaqinlar bilan salomlashish, xayrlashish haqida. Xo'p, O'tgan safargidek, dialogni yana bir marta, birinchi marta oddiy haqiqiy hayotda suhbat bo'lgandek o'qiyman. Hmm, siz tarjimasiga tarjimasini tushunmasangiz agar xavotir olmang, chunki ikkinchi marta yana o'qib, tarjimasini tushuntirib, izoh beradigan joylarga izoh berib ketaman. Xo'p, hozir bu safargi dialogimizda hmm, ikki kishi qatnashgan, Jane hmm, va uh, Helen Xo'p, tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Hi Helen, how is it going? Fine, thanks. And you? Just fine. Where are you off to? To the library. I've got a history exam next week and need to start studying. Ugh. Oh no. Well, I'll see you later then. Good luck. Thanks. See you later. Xo'p, endi ikkinchi marta izoh bilan tarjimasi bilan sekin ko'rib ketamiz. Xo'p, Jane gapiryapti. Uh, hi Helen. Salom Helen. How is it going? How how's it going? How is it going? Bu how is it going degani uh, how are you bilan bir xil tarjimasi. Uh, buni odatda o'sha e, yaqin do'stlarga nisbatan ya'ni norasmiy holatlarda ishlatiladi. Uh, how are you? Uh, how are you deb masalan professorga professorga aytishingiz mumkin. Endi o'zingiz do'stlaringiz, boshqa kursdosh, sinfdosh shunaqalar bilan how's going? O'zingiz tengqurlar, hmm, shunaqalarga qalaysan demoqchi bo'lsangiz, demak shuni ishlatsangiz bo'ladi. How's it going? How's it going? Hop, endi Helen javob beryapti. Fine, thanks. Fine, thanks. Uh, yaxshi, rahmat. Fine shu yaxshi uh, degan ma'noda keladi. O'zi fine o'zi ajoyib degani, endi fine yaxshi degan hmm, uh, deb tarjima qilsak bo'ladi o'zbekchaga. And you o'zingchi. And you o'zingchi, yana norasmiy holat mana o'zing qalaysan buni o'sha do'stiga nisbatan how about you demayapti-yu and you deyapti senchi How about you? What about you? And you? Hammasi bir xil. And you. Just fine. Just fine. Uh, just fine degani bo'ladi degandek uh, deb tarjima qilsak bo'ladi. Just uh, shunchaki fine endi yaxshi, shunchaki yaxshi. Endi o'zbek tiliga chiroyli qilib tarjima qiladigan bo'lsak, uh, bo'ladi degan ma'noda kelyapti. Where are you off to mana shunisi uh, tushunmagan uh, bo'lishingiz mumkin shuni tarjimasiga where where are you off to where are you off to degani where are you going bilan bir xil where are you going mana yozib ko'rsataman hmm. shriftini ozgina katta qilib olmasam okay hop where are you off to Where are you off to? Demak, uh, bu Where are you going? Hmm, bilan bir xil mana shu bilan demak tarjimasi bir xil bo'ladi where are you off to degani where are you going ya'ni qayerga ketyapsan where are you going where are you off to qayerga ketyapsan ikkovsini tarjimasi bir xil. Xo'p. Endi Helen javob beryapti. Hmm, Helen javob beryapti. To the library. To the library. E, ya'ni kutubxonaga. To the library. Endi e, bu yerda I I'm going to the library deb aytmayapti. E, chunki bu yoqda o'zi savolni o'zida aniq qilib o'zi so'ragan, qayerga ketyapsan deganda, demak, kutubxonaga. deb aytyapti men kutubxonaga ketyapman deb gapni to'liq aytish shart emas demak o'zini do'stiga gapiryapti mm, ya'ni bu informal holat ya'ni norasmiy to the library kutubxonaga i've got a history exam next week i've got a history exam next week demak menda kelasi hafta deyapti tarixdan imtihonim bor tarix imtihonim bor I've got a history exam next week. Kelasi hafta tarix imtihonim bor. And va need to start studying. Need to start studying. Demak, o'qishni boshlashim kerak. O'qishni boshlashim kerak, ya'ni o'z imtihonga tayyorlanishi zarur tuyapti. Ah, ya'ni bu yerda xo'p, xo'rsinganda charchaganda o'zini demak bu shunchaki biz ham a deb nimadir noligan holatda ishlatishimiz mumkin oh no oh no bu buni ma'nosi endi oh no degani endi bu yerda a a poor you mana qilaylik yozib ko'rsatsam manimcha yaxshiroq bo'ladi Xo'p. oh uh, oh no degani uh, poor you a ah, bechora deganday rahmi kelganday bo'ladi poor you oh no poor you uh, demak i i sympath i sympathize you deydi demak o'yinda qiyin so'z mayli hozir shart emas poor you oh no o'sha uh, xuddi rahmi kelgandek gapiryapti shunaqa e, holatda ishlatsa bo'ladi oh no deb oh yo'q deb well uh, unda xo'sh i'll see you later than i'll see you later than demak unda keyinroq ko'rishamiz deyapti unda keyinroq ko'rishamiz i'll see you later then unda keyinroq ko'rishamiz good luck omad Thanks. Thanks, rahmat. See you later. See you later. Keyinroq ko'rishamiz. Demak, keyinroq ko'rishguncha. See you later shu goodbye bilan bir xil tarjima shunaqa bir xil bo'ladi. Do'stlarga nisbatan ishlatiladi odatda. Xo'p, mana tarjimasi edi. Endi dialogni yana bir marta boshidan hmm, yaxshilab o'qib berishga harakat qilaman. Demak, diqqat bilan tinglang va birgalikda qaytarib borishga harakat qiling. Hi Helen, How is it going? Fine, thanks. And you? Just fine. Where are you off to? To the library. I've got a history exam next week and need to start studying. Ah. Oh no. Well, I'll see you later then. Good luck. Thanks. See you later. Mana do'stlar, bugungi dialog darsligimiz shunday iborat edi. Umid qilamanki, bu video darslik sizlarga foydali bo'ldi va yoqdi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.